Festival Al Banjar dalam rangka memperingati memperingati dan penuh BPNU pada sing nomor siji iki oh. صلوات الله عليه وينال البركات كل تركت الباب وسلم عليه النبي صلوا عليه صلوا صلاه سميعني يا نديم قف واستمعني يا نديم الرحيم حملت بأحمد أمه والسعد كان لها قديم حملت بأزكى الأمر حسبا وأن الرضا الرضا بمحمد عين النعيم قف وسميعي يا نادم قف وسميعي يا